Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a varia. M-am uitat în Dex și este a fi diferit și a nu semăna. Mi se pare interesant că este un verb care parcă îți dă speranța că nu trebuie să fii neapărat într-un singur fel și că poți să variezi, să ai mai multe roluri în viața asta. Și mi-am adus aminte de un exercițiu și de o poveste de la Uh, un curs în care ți se spune că dacă la NLP, programare neurolingvistică, dacă um, un comandant de armată este la job comandant și trebuie să fie dur și nu-și dă masca jos de comandant de armată când se duce la soție și copii și începe să le dicteze tot din masca aia, um, nu o să aibă o familie fericită. Și m-am gândit că și noi putem varia um, rolurile noastre în viața de zi cu zi, să ne ieșim din papucii pe care îi avem la job când mergem într-un cuplu și să variem. Când mergem să cumpărăm ceva, să mergem ca niște oameni simpli, nu de pe poziția de, nu știu ce job ai tu, de șef de companie. Ehm, cred că e frumos să variem. Te invit la cursul meu de improvizație, unde putem varia foarte, foarte multe roluri pe care poate un singur om să le joace și și tu poți. Ce zici, vii? Ceau!